bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer una hermosa pieza como esta utilizando lo que es chamba metálica, que conocido como hoja metálica o la ruta metálica en el software FreeCAD 0.19. Bueno, comenzamos.

que provoca el reto para el hoy de vez con las costes que necesitan. Después de esto, con esta herramienta de a finalizar, voy a realizar las cuerpos utilizando esta herramienta, esta no, la Esto aquí dice, crear una palma.

no voy a seleccionar la cara que tenemos

caramelos, las arcillas, las, las para armar. Y pues como lo un poquito, ahora se le puede escribir directamente el número. Por ejemplo, escribo este 45 grados y termino de calcular ya como automaticamente me cambia dobles, me cambia el número de dobles. Y las otras se pueden cambiar, por ejemplo, estoy en brackets,

entonces voy a repetir el procedimiento. Entonces, primero, voy clic en la cara izquierda, luego control y clic en la línea que indicada de la doblez. Luego donde dice doblar a este. otra forma de trabajar esto y es con otro botón. Entonces, pues primero, en lo que yo tengo acá, tengo que utilizar y ahora me clic en el botón Extend. El botón Extend que está arriba. Acá es el botón Extend y ya me toque el Extenso, normal face Connected. Ahora mismo que se le ha hecho una doctora, guía de la doctora, luna. Crear dobles en esa cara. Eso se puede utilizar. Ahora me cuento, voy a ver si en este lugar de situación, el el chiquito. el porque pequeño, voy a ver si en Extend extenso, normal face. Y pues, es como un... No hay que dar un dobles. Esto lo saben ya, no lo saben, pero está el tóxico. Le coloco un radio de 3 milímetros y como él cambia. Y lo vamos a descubrirlo en el otro y Muy vamos a seleccionar el borde, le clic en el borde y utilizo el mismo molde de stand, bueno, no lo es que no es así, ético. El político no va a decir algo cuando lo voy a hacer, o si el padre no tiene que está, y la hacía designarlo. Hay tres botones que todavía pues, no les voy a decir cuál quieres, pero ustedes pueden olvidar. Le voy a decir más de clic y más clic, uno coloca encima del mouse y demuestra para qué es. Espero Espero les haya gustado. Si les gustó este video, no olviden dejar un comentario, darle like y suscribirse. Espero que este video les haya sido útil. Y el canal se llama Experimento del Hollywood así. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.